STEM é un acrónimo que se refire ás áreas de coñecemento, ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, cos seus termos en inglés, aínda que tamén pode ser STEAM, tendo en conta o arte. Unha educación con STEM busca traballar colaborativamente estas áreas nas aulas, en España iso pode facerse hai anos a través da materia de tecnoloxía, Esta asignatura é obrigatoria en segundo e terceiro de Eso e optativa en cuarto. En segundo impártense tres horas de Tecnoloxía ao igual que en cuarto, mais en terceiro impártense dúas horas á semana, o que non é moito tempo para unha materia tan útil. No Instituto da Cachada, en Tecno, realizamos proxectos nos que se traballa con CAD, deseño asistido por ordenador, materiais de construción, electrónica, robótica, hidráulica e neumática, e tamén audiovisual. Estudamos conceptos teóricos que logo levamos á práctica con materiais e ferramentas como impresora 3D, M-Bots, rangers, lego, Chroma, cámaras, iPads, gafas de realidade virtual, placas Arduino e tamén gracias a softwares como Canva, SketchUp, Scratch, FluidPSim e Tinkercad. O profesorado de Tecnoloxía está graduado en carreiras de rama científica e fórmase continuamente para adaptarse ás novas tecnoloxías a través de cursos, presencias e aulas virtuais. No noso instituto tamén realizamos obradoiros extraescolares e clubs, como o Club Antifaz, onde se aprende sobre o audiovisual, O Club de Ciencia, adicado a proxectos con bioconstrucción, e as tícaras, rapazas que se adican a fomentar as novas tecnoloxías e os recursos TIC. Nestes clubs colabora xente especializada. As aulas nas que se impartía tecnoloxía no noso instituto era talleres e nestes últimos meses estiveronse transformando para convertirse en auténticas aulas STEM, sen deixar de lado o espazo maker.